Bonsoir, je suis là pour vous montrer les démonstrations de portefeuille magique. Oui, moi, je suis ici à D'accord. J'ai quitté Mali et je suis là pour directement rentrer en possession du portefeuille Mali parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées et sans que je ne trouve pas l'argent maintenant, je ne veux pas partir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont arnaqué. Et puis, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les témoignages, c'est pour cela que je me suis déplacé pour venir chez vous, pour voir la réalité, pour rentrer en possession du portefeuille magique. D'accord, Inch'Allah, au nom de la divinité, dès que tu es venu ici pour te compter, tu es parmi les richesses. D'accord, tu vas voir la réalité avec ton propre deux D'accord, papa. D'accord, et, le client qui est venu en Mauritanie. Bonsoir, papa. Oui, comment tu vas Ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Et le travail Ça va, ça va. D'accord. On est es en Mauritanie, c'est pour venir voir la réalité du portefeuille. Aujourd'hui, vous êtes sûr que ça va produire Oui, ça va produire, ça va produire devant toi-même. D'accord, on est impatient. Et est-ce que ça n'a pas de risque ni d'inconvénient Non, seulement tu vas faire rapport cessé avec ta femme et tous les vendredis, le portefeuille magique, tu ne peux pas toucher. D'accord. Donc c'est ça. D'accord. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer les démonstrations de portefeuille magique et je vais appeler les génies, les génies à Chopa, les génies à Zeglodo, les génies à Tinga. Voilà la portefeuille magique. Vous voyez bien Oui, papa. Vous voyez bien Oui, papa. D'accord. Oh, eh, eh, Voici le vodou Gamla. vous êtes sûr que ça va produire Ça va produire, c'est moi qui t'ai dit. Et vous allez me dire votre numéro d'abord, non Oui, votre numéro, numéro aussi, tu dois me contacter. Essayez de me contacter sur le plus 229, le 97, 29, 21, 13. D'accord, c'est appel WhatsApp. Tout et tout, appel WhatsApp, YouTube, c'est ça qui travaille à moi. D'accord, papa. D'accord. Sans plus tarder, ça va produire combien, Ça va produire 3 millions. D'accord. J'ai dit 3 millions. c'est 3 millions que ça va produire. Ça va produire 3 millions. Si tu veux, tu vas même, tu vas compter. D'accord, papa. D'accord D'accord, papa. Sans plus tarder, je vais ouvrir le portefeuille magique, vous allez voir ça. Regardez bien. L'argent, c'est bien. Il faut, il faut bien compter. de vrais billets Oui, c'est des ah, vrais billets. T'as pas de faux billets Si tu veux, tu vas toucher. D'accord. Regardez bien. Ah, oui, c'est bien que des vrais billets faut bien compter. faut bien compter. Et donc, c'est les 3 millions qui sont là comme ça. C'est les 3 millions. faut bien compter. Papa, si je suis allé dans mon pays, je vais dire aux gens que vous, faites un travail C'est quel dit de contacter Moi, c'est Maître Azé du Bénin. Essaye de contacter sur le plus 229 97 29 21 13. D'accord. faut bien compter. J'ai bien dit 3 millions. D'accord, papa. D'accord. Et est-ce qu'on peut amener l'argent chez nous maintenant Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est tout ça là qui me préoccupe. Je dois ramener quelque chose à la maison. Même parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Même si tu Dans prends, aussi. tu peux prendre pour aller acheter ce que tu veux même en même temps. D'accord. Regardez bien. il y a beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de dedans. Et, vraiment, je vais, je vais, je vais, je vais faire le témoignage pour vous. Je vais faire, moi, je vais envoyer tous mes amis, Inch'Allah, je vais envoyer tous les amis là-bas. Moi aussi, ils sont découragés. Moi, on a qui fatigué. Ah, dès que vous allez venir ici, pour vous compter, vous êtes parmi les richesses, parce que moi, c'est mon travail. D'accord, papa. D'accord D'accord, d'accord. faut bien compter. Je dis, ça m'a 3 millions. D'accord. Mais ça, ça, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent là. Il y a beaucoup, beaucoup. allez bien. Ah, papa, il y a l'argent dedans. Regardez bien. Je faire des témoignages dans mon pays. Vraiment, moi, on a fatigué. J'ai dépensé, je suis fatigué. C'est pourquoi je me suis dit, je vais venir voir la réalité. Tu auras la satisfaction devant moi, maître Azé, d'accord Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Je reçois votre témoignage.